Saluton carai. Hodio esta sabato, do hodio mi portas cravato. Felician cravato sabato. Mi anca portas chapelon. Hodio mi volas. Kai mi portas fulpon. mi volas paroli pi trikita trikitai kai Kajetai Bestoin, kiun mi kiun mi faris antaŭe Shanas, ŝajnas ke mi tre ŝatas triki aŭ kroĉeti bestoin kiam mi maltrankviliĝis pri ion ĉi tiu semajno mi lernas ke care ambao miei gepatroi havas la coronaviruson, do mi maltranquilligas pri tio <laughs> nun. Sed um, ili restas heime, kai verscheine restos heime, heime. Do mi supposas che ili fatas bone, um, no, mi ähm ciam mi mal tranquillijas mi faras pestoin. <laughs> Kai citiu vup. Mi faras ciam mi fratino restis en malsanuleo. Si estis graveda, kai she have us she have kai ti ne estas bone do mi bezonas fai ion kai mi faras la vulpo an li nomas ambrosius mi ne havas esperantan nomon poli Mi trē shātas liain aukūloin. Či... ilī estās nur butonōin, set mi shātas ilīm. Kai li... estas trē mōlā. <laughs> Mi trīcās... trīcīs... Bob! Kai Bob portās rōbōn. Bob tre ŝatas sian robon. Li ankaŭ estas iometa mola kaj malstrikta. Mi ankaŭ havas simion kaj mi ankaŭ ŝatas la oculoin. Gi, ili estas el um, vitro, kai ili ne taugas po eta infanoi, eta infanoi. Eh, this is mia. Alia... Uh, poi eh, mi anche tricas Mario che la sciablona nomas Mario do mi nomas Lin Lin Shin mi ne scias eh, mi nomas la kuniklo <laughs> Mario ancao kai mi pensas che li aspectas iomete kiel molang la kuniklo do ci tiu semaino mi provis triki molango molango la dikan kai chaman kuniklon kai mi pensas la mi mi successas li aspectas kio malango li et havas lavango vango coloron kai ni estas tre dika eh, um, yes <laughs> mi tre shatas triki citiun kuniklon kai eble mi trikas la eta etan piedon piu piu ancao sed mi ne scias ciu mi havas suficia flavan fadenon hmm. mi serchos do antau multae iaoi, mi cocetis etan schafon. Li havas la... Mm, mi ne scias mi nomas tion. Tre mola fadeno kai pare va de no da ah, no yes kai tio estas chio por hodiaŭ Tschüss.